Будет февраль и смеяться в лицо И дергать за хрупкие плечи И бросит подруга подлянку словцо Мол, скоро вернешься до встречи По темным проулкам боясь опоздать пугая случайных прохожих Таща за собой подъемную клад Со злостью возьму все и брошу Дождаться бы лета, кто едет зимой Но как пережить эту зиму? Я еду к нему, возвращаюсь домой стоять и смотреть на нее, Как будто застывший на месте, Прошепчет лишь тихое счастье мое, Теперь до конца с тобой вместе. И будет февраль ей смеяться в лицо И дергать за хрупкие плечи бросит подруга подлянку с Мол, скоро вернешься, до встречи Он будет стоять и смотреть на нее Как будто застывший на месте Прошепчет лишь тихо ей Счастье мое, теперь до конца с тобой вместе Прошепчет лишь тихо счастье мое Теперь до конца с тобой вместе